그래 오 쓰겠다 오 이거 안 좋습니다 अमूमन लोग शिमला को जानते हैं इसकी खूबसूरत वादियों के लिए लेकिन सच तो यह भी है कि यहाँ की बर्फीली पहाड़ियों के बीच कई सारी डरावनी कहानियाँ दफन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है शिमला के लोगों के बीच इन भूतिया कहानियों का पूछा जाना बहुत आम सी बात है भूत प्रेतों की कहानियों को शिमला से जोड़कर देखना थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन हम हकीकत बदल नहीं सकते ये कहानियाँ लोगों को आतंकित करती आई है और कई लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह है तो कईयों ने इन्हें हकीकत में देखा है ऐसी ही एक कहानी है चुड़ैल की बावड़ी की शिमला के नौभार से छोटा शिमला जाने के दो किलोमीटर हाईवे में स्थित है बावड़ी लोगों का मानना है कि इस इलाके में एक औरत की मौत हुई थी और तभी से शुरू होता है यहाँ चुड़ैल का दिखना गाड़ी कितनी भी तेज चल रही हो लेकिन इस दो किलोमीटर के दायरे में आते ही स्पीड खुद ब खुद कम होने लगती है कोई कितना भी एक्सलेटर बढ़ाए लेकिन गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ता और लोगों को रात में नजर आती है सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत जो अपने काले बालों से चेहरा छुपाया रखती है रात में सफ़र करने वाले लोगों से ये लिफ्ट मांग रही होती है लेकिन जब लोग इसे लिफ्ट देने से मना करते हैं तो ये उनका पीछा करना शुरू कर देती है जिस रफ्तार से गाड़ी चलती है उसी रफ्तार से यह भी गाड़ी के साथ साथ चल रही होती है वहीं कुछ लोगों को लगता है कि जैसे उनके पीछे के सीट में कोई आकर बैठ गया जिसकी वजह से लोग काफ़ी खौफ ज्यादा होकर एक्सीडेंट का शिकार बन जाते जिस जिस ने भी इस चुड़ैल को लिफ्ट दी है या इसे पीछे पलट कर देखा है उनका अंजाम मौत ही रहा है इस चुड़ैल का लोगों को गहरी नज़र से देखना और लोगों को एक ही रास्ते में हर बार नज़र आने के पीछे क्या रहस्य है आज भी रहस्य है और ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे लेते हैं हम इस कहानी से डरते हैं या भूल जाते हैं